See for yourself how good they are. Oh, uh, thanks, Bill. Let me see if I got this whole thing straight now. You're a writer. La tecnologia no és una cosa grisa, no és una cosa amorfa, sinó que té una utilització, que és la gent. Aquí podem experimentar noves maneres d'aprofitació de la tecnologia per aprendre, per formar-se, per crear la seva empresa, per ajudar eh, gent amb discapacitats. Per tant, aquesta tecnologia i que la gent nova, la gent jove que ja ha nascut digitalment, podran anar experimentant, obrint nous camins per veure com aquesta tecnologia és útil a les persones i per tant d'aquí surten nous projectes, noves empreses que poden ser útils a aquest país. I per tant, avui és un dia que tot i que hagi començat gris, acabarà molt bé. Ara el fet que l'Spark Lab, que és el cor dels telecentres de tot el món s'instal·lin aquí amb empreses que hi ajuden, ens sembla fonamental. El nostre objectiu és generar comunitat, fer que el talent es quedin aquí i aquest talent després irradiï per tot el món. Això ho estem fent en combinació també amb el moviment dels, eh, dels Ateneus de Fabricació, dels Fab Labs. Creiem que hi ha moltes sinergies que poden treballar conjuntament i l'Esparra <coughs> Lab, com el seu nom indica, és l'espurna que ens ha d'ajudar tots a il·luminar-nos en un camí que és un camí nou, però és un camí que genera riquesa, llocs de treball i intel·ligència. Estamos muy entusiasmados con la apertura de, de este centro en Barcelona. porque creemos además que Barcelona hoy día cumple un rol eh, fundamental en la discusión global sobre innovación. Aquí está la capital del móvil, aquí hay grandes centros de innovación, la discusión sobre innovación en Cataluña y en Barcelona es muy rica en el sentido de la diversidad y expresiones que esta tiene y creemos que eh, Barcelona tiene mucho que ofrecer al resto del mundo y esperamos que SparkLab eh, Spark Lab sea ese canal que permita la internacionalización también de los aprendizajes y servicios desarrollados aquí en Cataluña. Pero lo más interesante, yo diría, de, lo que hemos hecho tiene que ver con los nuevos socios, con las nuevas instituciones que tienen curiosidad e interés en replicar lo que estamos tratando de hacer. Eh, hoy día el modelo Spark Lab es una plataforma no solo útil para los telecentros, sino que para cualquier institución interesada en sacar un mejor partido y provecho de todos los recursos de las tecnologías de información y comunicación. Uh, and one of the areas in particular that we are working on is to promote ICTs for youth uh, employment and entrepreneurship. So we have been partnering with uh, telecenter.org and we are developing a, ser uh, a series of uh, products and services for young people. Um, we're, what we've realized is, uh, based on our research, that there are many, many uh, existing resources that can help young people uh, to either uh, make them more employable or to enable them to have their own businesses, their own entrepreneurship ideas. Many of these um, resources are available freely online, but we think that the Spark Labs could be a very good place to uh, where managers of telecenters could be um, could be coaches for young people that come in and make them aware of all the resources that exist so that they can become empowered through ICTs. emergency flag. The crime wave of the most serious proportion is spreading throughout the United States. Tonight, Saturday, December 8, 1945, a serious crime is being committed every 40 seconds. Chicago, December 8, one man killed, another wounded in gun battle with police.